नमस्कार मेरो नाम निमा तपाईँहरू सायद टिकटकबाट यहाँ आउनुभएको होला डाइरेक्ट युट्युबबाट आउनुभएको छ भने पनि यो आजको यो भिडियो चाहिँ के को बारेमा बनाउँछु भन्दाखेरि जापानमा सस्तो खालको कोठाहरू कसरी खोज्ने जस्तो रेकिङ नासी किमोनी नासी के कोसिङको त्यसरी नासी भएको रुमहरू चाहिँ कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा बताउन चाहन्छु र यो सबै अपार्टमेन्टहरू चाहिँ कुन चाहिँ अफिसमा गएर कुन अफिसबाट कुन चाहिँ कम्पनीबाट चाहिँ तपाईँहरू गएर केआएको गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि म तपाईँहरूलाई अफिस तिनवटा अफिसको नामहरू म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्नेछु फर्स्ट अफ अल कस्तो खालको अपार्टमेन्ट हो त रेकिङ नासी किमनी नासी केआएको कोसिङ नासी भन्नुपर्दाखेरि यसको नाम भनेको दान्ची भनिन्छ जापानमा <clears throat> दान्ची भनेको के हो भन्दाखेरि नाइन्टिन फिफ्टीदेखि नाइन्टिन सेभेन्टीको बिचमा जापान सरकारले यो वर्ल्ड वारको बिचमा आफ्नो फ्यामिलीहरू गुमाएको आफ्नो घरहरू गुमाएको अलपत्र परेको मान्छेहरूलाई बस्नको लागि भनेर बनाएको घर प्लस अनि काम गर्ने कामदारहरूको लागि बस्नको लागि बनाएको अपार्टमेन्टहरू रहेको छ अलिकति पुरानो अपार्टमेन्ट हो तर अहिले पनि मजाले बस्न मिल्छ बसिरहेको पनि छ र मेरो धेरै साथीहरू पनि अहिले त्यस्तै त्यस्तै अपार्टमेन्टमा बसि बस्दै आएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफैले पनि यो इन्फर्मे सबै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ मेरो साथीहरूबाट पाएको सबभन्दा पहिला <clears throat> नम्बर वानमा रहेको छ खेन जुताको क्योक्यु कोसा केन जुताको क्योक्यु कोसा भनेको चाहिँ यो चाहिँ हरेक केनमा रहेको हुन्छ हरेक केनमा रहेको छ र <clears throat> यदि तपाईँहरूको तपाईँहरू बसिरहेको ठाउँमा खोज्नु पऱ्यो भने यो केनभन्दा अगाडि तपाईँहरू जुन केनमा बस्नुहुन्छ त्यो केनको नाम राख्नु होला यो जस्तो कि फुकुवाका केनमा बस्नुहुन्छ भने फुकुवाका हालेर त्यसपछि केन ज्युताको क्यो क्यो कोसिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँको एरियाको अफिस तपाईँलाई तपाईँले त्यहाँ देख्नु पाउनुहुन्छ अनि ओकिनावामा पनि रहेको छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ जापान बनिरहेको हुनुपर्छ फोन गरेर सोधि हेर्नुहोस् सकेसम्म अफिसमै गएर बुझ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ अनि नम्बर टूमा रहेको छ युआर चिन्ताई जुताको यो पनि तपाईँको आफ्नो एरियाको नामसँगै यो युआर चिन्ताई जुताको भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँलाई गुगलमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ अनि नम्बर थ्रीमा रहेको छ village house Japan village house भनेको छ तपाईँको आफ्नो एरियाको नाम राखेर भिलेज हाउस भनेर सर्च गर्नुहोस् त्यहाँ पनि तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ अनि अपार्टमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अपार्टमेन्ट पाँच तलाको हुनेछ पाँच तलामा कुनै पनि अपार्टमेन्टमा लिफ्टहरू हुँदैन एयर कन्डिसनहरू हुने अपार्टमेन्ट हुन्छ नहुने अपार्टमेन्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ आफै गएर सोध्नु सक्नु सोध्न सक्नुहुन्छ अनि <clears throat> अपार्टमेन्ट एकदमै ठुलो हुन्छ अनि अरू अरू फुलोसानको तुलनामा यो अपार्टमेन्टको प्राइस एकदमै कम हुन्छ यो केन जुताको क्यो क्यु कोसामा चाहिँ फ्यामिली छ भने सजिलो हुनेछ किनभने बिहे गरेको छ भने फ्यामिलीको हिसाबले केयरको हुनु मिल्छ तर सेयरिङ गरेर सेयरिङ भनेर चाहिँ के गर्नु मिल्दैन इनकेस तपाईँहरू दुई तिनजना जस्तै साथी साथी मिलेर कोठा लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकजनाको नाममा के गर्नुहोस् सेयरिङ गर्ने साथीहरूको जुमिङ हेउ चाहिँ चेन्ज नगर्नु होला जुमिङ हेउ जस्तै अरू कसैको अरू अन्तै राखेर बस्नको लागि पनि त्यहाँ बस्न सक् त्यहाँ बस्नको लागि हो भने चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ युआर चिन्ताई जिउताकोमा चाहिँ सेयरिङ रुम पनि हुन्छ सेयरिङ गर्न पनि पाइँदो पाइँदो रहेछ भिलेज हाउसमा चाहिँ म अफिसमा गएको छैन मैले मेरो साथीको थ्रुबाट थाहा पाएको भिलेज हाउस भन्ने चाहिँ केसम्म अफिसमा गएर बुझ्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ आजको यो भिडियो मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सको बेसमा बनाएको इनकेस यदि कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू पुगेको छैन अथवा कुनै मिस भएको छ भने यसमा मलाई माफ गरिदिनु होला आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँको लागि युजफुल भएको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला तपाईँको साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आउँदो दिनहरूमा पनि अपनमा बस्दै गर्दाखेरि आइपर्ने समस्याहरूको बारेमा यस्तो नै समस्याहरूको बारेमा म सकेसम्म धेरै धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू बनाउन कोसिस गर्नेछु मैले पहिला पनि एक दुईवटा समस्याको बारेमा भिडियोहरू बनाइराखेको थिएँ जस्तै युट्युबमा अलरेडी अपलोड गरिएको छ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि विषयमा अरू कुनै भिडियो चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्टमा गएर कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला म सकेसम्म त्यसको बारेमा भिडियोहरू बनाउन कोसिस गर्नेछु आजको भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद